co stóp. Kornie zbliżam się. Do Twych Zbawco stóp, kornie zbliżam się. swem przyrzeka wieczny raj. wesele mi i łaskę ślep. grzechu wlej pokój w serce me. Chcesz skończyć we mnie sam, to dzieło łaski swej, ach cóż ci Panie w zamian dam nic Ty. Do zbawco stóp. Kor nie zbliżam się. zbawił mnie, żeś ofiarował za mnie Ty najdroższe życie swe. Do Twy Zbawco stóp, kornie zbliżam się,